I'm sexy and I know it. Teraz tam dali hide ja, mám také, ja mám také zmiešané pocity proste, jak keď oni, jak keď si máš ísť zajebať s bývalkou, vieš, že aj, aj by si dal, ale keď, okay. á, neviem, to to Among je taký, že, že aj hej, aj nie. Ty si fakt mám priebány, prísam píšu. <laughs> ale myslím si, že s časom sa to do toho dostanem a, a ten stres dopadne a veľmi si to užívam, musím povedať. Valorant ma baví ako hra, Pina! Valorant ma baví ako hra. Manky, where are you? Manky ti je tata jebem ti majku, pičku. You cannot speak English, bitch. Ma nabij se na kurac. Stupid, stupid country. Big man. Kako ću vam majku jebasada usta kad se teba snađe? Come finish, come finish us. Come on, baby, you are here. Onda seš, bude seš imam. Vi ste mrtvi jebo vam, past Come on, finish, baby, yes, you are angry. Ok, ok, ok. okay. okej. Finish, me, baby, of course, yes. Ja vam dao. Atto cartiato! Gina, battagliano, spaghetti, give me ah. something. Porche espresso, espresso, margarete. Spalazzo, Nacio. A hello Angelika, I love you. Uh, Instagram asta.toro. Tu máš, tu, sú šildy. Ba, ba, ba, ba. Predo <laughs> mnou letí. Ne, jeden hit! Jeden hit! Jak to zabil? No on neměl crack, ale ty si úplný lhář a pobuda. SEKA! This is Gulag police. Go out from house or you are dead. Surrender now brother. Open one present. Otváram. <laughs> to čo si dostal za hovno? Aj sexy by som ju vyjebal do, do zadku. Počkaj, <laughs> čo? <laughs> Aj. Ale tu na, ti aspoň keď ťa typek nokne, tak ti ne, nezomreš s tým jeho spreji jednom, čo ti dá, by ťa vysprejuje. Čo? Že proste, keď aj dá sprej, keď, ti sprej, keď ti dá sprej a nokne ťa, tak ťa nedá v tom spreji jednom, že ťa zabije. Ah! Ty kokot! Let me live. Please, please. Come out, my friend. What? Hello, my friend. Hello, come Please, let me, let, let me leave, guys. Yeah. I, like I love come Germans. Out, come out, come out. <laughs> No, no. I will, guys. How, how many are you? Four or three? Three guys. Three. Okay, I'm coming out. I'm coming out. i surrender. <laughs> coming out. I, I, I, surrender. I surrender. I'm surrender. Uh, surrender. Heal. <laughs> No, no, no. Come with fast, come with fast. Come with What? <laughs> come fast. On. Come on. What do you want? We win this round, come on. Together, together. Together, together okay. Together. <laughs> Go, yeah. Respect challenge. Thank you guys. I'm I, I'm really noob in this yeah. game. we win together, we win together. okay. <laughs> Přísám, že Pražco, co Pražák, to pičus a buzeran. Je vás tu nasraných milion třista v tom pojebaném městě a jste tu jak krysy. Ani jezdit tu neumíte, hej. A ani nemůžete, pičo. Bo vás je tu tolik, že se jebete do prdele všichni, kámo. Ulec, smradlava Praha, pičo. Čo <laughs> ti jebe?